Y yo, vos me meter aquí. A ver si me, si me deis. Os puedo hacer para que nos vea. Vais y eh, meteos el furado para dentro do cachón. Mm. E ven o, o, o lobo. Ay, e levantou a perna e puxos a mexar polo cachón. E ir botar llamado ao rabo. también a jarrón de rabo. Entonces, ahora vai Mauriño. Blum, mandaba de contra o cachopo o lo que lle daba malos <laughs> brazos. E dicía, ora vai Mauriño, volvamos outro pouquinho. Me facían eh. <laughs> risa eso. Mm. Pero eso dicía que fora verdade. Eu Eu ah, coitei coitei como me escoita. Era traza, digamos, de, pero o lobo non pasaba por esa. <laughs> non pas, podemos pasar. No, no. Pero bueno, era un conto. He dicho por a verdad. Os fosos son estru estructuras cinexéticas, non? estruturas que se construíron para a caza do, do lobo, obviamente, un dos animais totémicos da cultura de Galicia. Están documentados eh, xa desde a Idade Media, hai distintas referencias escritas da súa construcción desde o século IX, X, con documentos asinados e dictados por, bueno, por os mandamais daquela época, no? por eh, arcebispos, por señores feudais, etc., que nos, deixan, que nos deixaron eh, por escrito como se tiñan que construir os foxos, quen os tiña que levantar e cada canto tempo había que conservalos. Hai distintos tipos de foxos, acabaron sendo a maioría deles eh, de, de sebes naturais, de restos orgánicos, eh, utilizando postes de madeira utilizando xestas e outro tipo de elementos naturais para conformalos e levantalos e andando o tempo foron mudando eh, no sentido de empezar a facerse con materiais máis perdurables no tempo, fundamentalmente con pedra. A pedra chegou a definir os fosos nos que propiamente caía o animal abatido eh, e perseguido polo ser humano acompañado de cans e outro tipo de, de elementos que axudaban a acurralar o lobo, a amedrentalo a través de sons estridentes que oían levando de forma progresiva a través do monte ata un lugar no que non podía fuxir. Unha ola escavada no chan eh, e o vértice de dous muros de, de granito que eh, digamos que se vai estreitando, se van estreitando a medida que avanzan no, no espazo. Estes son os fosos máis habituais. De doble converxencia existe un documentado excepcional, único en toda Galicia, que é o da Chan de Anduriña, entre os concellos de Mondariz e Fornelos de Montes, e, e este foso, como digo, é único en toda Galicia, ten forma de W, existe, existe na Península Ibérica, e o que equivale a decir neste caso a toda Europa, dous exemplares de, desta de tipoloxía. Un deles, insisto, este da Chan Anduriña, eh, hai oradiño na parroquia de Sabaxans en Mondariz, entre Sabaxans e, tra e Traspielas. Se hai un foxo do lobo, se hai un foxo do lobo dobre, se hai máis foxos do lobo, é porque houbo lobos desde fai moitos anos nestes montes e por sorte aínda a día de hoxe hai lobos. O lobo realmente un animal máxico, eh, un animal do que non se falaba, un animal ao que non se mentaba nas casas por, por temor, un temor eh, intenso, porque puña en perigo un medio de subsistencia. Eh, forma parte da, da nosa vida, aínda que a día de hoxe o lobo é unha reliquia histórica e incluso me atrevería a decir biolóxica, polo menos desde o punto de vista cuantitativo eh, e agora neste momento tamén estamos levando a cabo un traballo eh, creo interesante en, en conxunción con outros colectivos da comarca do condado eh, nomeadamente en Mondariz en defensa do, do foxo do lobo do lobo eh, pondo en valor eh, elementos do noso patrimonio que debemos conservar e debemos eh, trasladar a xeracións futuras. día de hoxe, Cotodeira, eh, corre serios riscos coa posibilidade de, de que se construan eh, novas canteiras que afondan máis na, no problema da desaparición do lobo, porque o lobo enfrentado ao home, ao home sempre eh, tivo as de perder, eh, Cotodeira ten a posibilidade de que se instale un, un novo parque eólico que tamén poña en risco a zona do, do Foxo do Lobo Dobre e eh, penso, e desde Adenco pensamos, que é unha situación que non podemos permitir, é unha situación que debemos evitar, e intentaremos dentro das nosas posibilidades eh, loitar para que isto non, non sexa así. Nos temos a obriga, nos estamos intentando facer, estamos intentando trasladarlo a, a, aos políticos, porque sen vontade política eh, non haberá nada, pero sin exixencia da sociedade tampouco será posible un cambio e o político vai ir detrás sempre do que lle diga a xente.